拳だけでぶっ飛ばしちまうとかやっぱ野生の力ってやつかもしかしてジライアに素手で勝てたりしねえよな

極限の拳で迎え撃つ新選組一番隊隊長沖田総司参る The Wheel of Fate is turning Rebel 1 Action